into eyenzekileyo emveni koba ngithole i-award i-aneclan award kwabakho utshintsho olunintsi olenzekayo apha e-organization um utshintsho lwezepolitical silibonile ngenxa yomsebenzi owenziwa ngoomama kwi-organization kuba saye epalamente kwenzeka i-respond yoba baphendule bathi bazayijonga le issue yantoni ye-injustice eqhubekayo esouth africa because of ilanti ke i-apartheid ndingathanda ukuthi ku-anaclan aqhubeke nokujonga ancede onke abantu abangama-activist kwi-human rights